יואל? אה. בוא, בוא, בוא, בוא לפה מהר. מה קורה, איתן? מה, מצאת משהו? שו, תראה את זה. אני לא מאמין. אני לא מאמין, אתה מבין מה זה אומר? התגלית הארכיאולוגית הגדולה של זמננו. אני לא מאמין, זה אומר ש... זה מוכיח את הכל, זה אומר שדוד היה, היה קיים. קיים. מה? אה? אמרת דוד? כן, דוד המלך, זרע בית דוד, בית המקדש, הממלכה המאוחדת, זה אומר שהכל לא סתם סיפורים, שזאת באמת היסטוריה, זה מוכיח את קיומו של בית דוד. מה פתאום? זה מוכיח את קיומו של בית הדוד. מה? על מה אתה מדבר? בוא, בוא איתי. מה זה, איפה הבאת אותי, איתן? easy, man. they like me will do anything. When the lights all are gone The man like me will do Dude like Dude Just to know Dude הם אמרו שהבטלנים תמיד יפסידו. Whoa! אבל זה רק אה, כאילו הדעה שלהם או משהו. כי היום, בזכות האבן הזאת, מצאנו את ההוכחה שקושרת יחד את כל החדר. היום הוכחנו את זכותנו ההיסטורית על השטיח. אלה לא סתם סיפורים, זאת ההיסטוריה שלנו! ועכשיו תצטרפו אליי לתפילה. Do you see? Do you see? What happens, Larry? What happens, Larry? When you fuck. When you fuck. A stranger. A stranger. In the ass. In the ass. אמן. אמן. אמן. ועכשיו נלגום white russian בהסבה לשמאל. אמן! אמן! מה קורה, מה? לא יודע. אחד מהימים האלה, אה? לא יודע. עד עכשיו הייתי בטוח שאנחנו נצר לבית דוד, אבל עכשיו... לא יודע. אמר פעם איש חכם ממני, לפעמים אתה אוכל את הדוב, ולפעמים הדוב אוכל אותך. חז"ל? רחוק מזה. סיגריה. לא, תודה. אני שומר שבס. זה ספרילה.